So, it's 420. It's time to harvest. Tja, nur ist es soweit. Wann ist der Vorteil? Erntedaten. Pues llegó la hora. 24 día de cosecha. pero que ponga el huevo. ¿Está? ¿Con respecto? Que no se haga el sota. Hay que ponerle el huevito. El huevito es con los de Guantánamo. Son ellos los que tienen que tirarle una chirola para que puedan vivir. Porque la macana es de ellos. lo metieron en cana sin juez, sin nada. Entonces, está. Hay que poner, hay que poner hay que poner el huevito, huevito, huevito, huevito, huevito, El huevito es con los de Guantánamo. Las macanas de ellos metieron en cana sin juez sin nada.